mas então, eu ia com nós. Dá, bora, dá. protecție Domnului Isus și curaj și am văzut cum iese soarele pe noi. în întuneric și întuneric n-a Lumina luminează întuneric și întuneric.